ξύνε φίλ, και μείνε μεσή σε ό,τι και νύπο. Τούτη σημαίνει ταύτα μέλη, κύθαρης και ειδή. Ρι, επί αλότριον βίο των ύπινων έδουσιν. Ανέρος, ουδή πουν λευκοστέα πίθεται όμπρο. Κείμεν επί πύρου, η ναλή κύμα κυλινδύ. Η κοινών Ιθακίνδε δία των οστίσαντα, πάντες τε λαφρότερη πόδα είναι, οι αφνιότεροι χρυσίωτες θητώστε. Νυν το μεν ως απόλολε και μόρον, ουδέ τη ημίν, θαλπορεί υπέρ της επιχθονίων ανθρώπων, φύσιν ελεύσεστε δόλε το νόστιμον ημαρ. Αλλάγε μη τόδε υπέ και κατάλεξον. Τίς πόθεν εις ανδρών. Πόθητη πόλης είδε το ο οποίες τέπινει ως και, Πώς δε σε ναύτε, ήγαγον θάκιν τίνες έμενε ευχετόντο μέν γαρ τις επέζων ίωμε ενθαδίκεσθε, και μη του γκόρευζον ετίτιμον. Ο Φρεφιδό. Ιε νέον, θέπιση και πατρόιος έσυ, ξύνος, επί σαν ανέρεση μέτερον δω. Άλλοι, επί και εκείνος επίστροφον 인형 수라분